Жал ми е, но јас не сакам да бидам император. Тоа не е моја работа. Јас не сакам да владеам или да покорувам. Ако е можно, јас сакам да ви помагам на сите евреи, не евреи, црнци, белци. Сите сакаме да си помагаме едни со други, бидејќи луѓето се такви, сакаме да живееме кружени со среќа, а не со страдање. Не сакаме да се мразиме и презираме, бидејќи на овој свет има место за сите а добрата земја е богата и се грижи за сега. Животот може да биде слободен и убав, но ние ја забораваме смислата. Алчноста ја труе човечката душа, го полни светот со омраза, а тоа не доведе до мизерија и крвопролевање. Развиваме брзина, но се затвараме самите себе. Имаме неопходни потреби од машините кои што се во изобилство. Нашето знаење не направи цинични, а нашата умност сурови и безобразни. Мислиме премногу, а чувствуваме премногу. Нам ни е потребна поголема хуманост, а помалку машина. Војници, не одавате се на бруталност, на луѓето кои ве поробуваат, кои ви го контролираат животот и ви кажуваат што да правите, што да мислите и што да чувствувате. На луѓето кои ве вежбаат, ве ставаат на диета, се со вас како со добиток, а и ве сметаат за непотребни. Вие не сте машини, вие не сте добиток, вие сте луѓе. Вие ја имате човековата љубов во вашите срца. Вие не мразите, само нелюбените мразат, нелюбените и вештачките. Војници, не борете се за поробување, борете се за слобода. По 17-тото поглаве по Света Лука пишува Божјето царство е во луѓето, Не во еден човек или во помала група на луѓе, туку во сите луѓе, во вас. Вие луѓето ја имате моќта. Моќта да креирате машини, моќта да создавате среќа. Вие луѓето ја имате моќта да го направите животот слободен и убав и да си го претворите во една прекрасна авантура. Ајде во името на демократијата да искористиме оваа моќ. Ајде да се обединиме да се избориме за еден нов, пристоен свет, свет во кој секој човек има можност за работа, на младите ќе има обезбеди а на постарите сигурност. Бруталните кои ни го ветува ова веќе се издигнаа на нас, но тие лажат. Тие не ги исполнуваат своите ветувања и никогаш и нема ни да ги исполнат. Ајде сега ние да се избориме за тие ветувања, да се избориме за слободата во светот да се избориме за укинување на националните бариери и за ослободување од алчноста, лакомоста и нетолерантноста. Ајде сега ние да се избориме за разумен свет, свет во кој науката и развојот ќе донесат ни посрекни времења за човек. Војници, во името на демократијата, обединете се.